ボーン・ソルジャーボーン・ソルジャーですよねえ今大会えこれまでずっと映像だけ流れてたんですけどね、はい、ボーン・ソルジャーってヘビー級あの選手でいましたよね以前のボーン・ソルジャーってのはいましたけれども、えー、ななんですかこのタイミングでしかもジュニアのタイトルマッチ後に入ってくる意味はないですねえ誰か来ましたよえあタマトンガいや タマトンガですねバレットクラブですねバレットクラブあそうですねあのボーンソルジャーがバレットクラブであるというようなことはあの VTR でも示唆されてましたけれども、はい、ね、ってことはえだからタマトンガが今ゆっくりとこちらに向かってきますこれ今まであの映像でしか VTR でしか 存在がリングに上がりましたよ、えー、からったこのボーソルジャーをマイクを貸せと今ここでその正体が明かされるんでしょうかまたなぜこのジュニア戦の後だそうなんですそれがだから消せないんですよ、えなんでなんだろうえさあ玉トンがマイクを持ちます すげえまずは日本語ですねまあすごいですよね、えー、それはわかるんだ、はい、それはいいんだわよしあ来た来た誰だ誰だ誰だ誰だマスクマスクはボンソルジャーですマスクはボンソルジャー、マスクはボンソルジャー気がつかないボンソルジャーマスクはボンソルジャーただ 身長がそんなにですよねあーと後ろ振り返った途端にいやもう場内も全くどう反応していいのか分かりませんこれはどういうことなんでしょうジュニアの選手ですねあそしてバキバキの体ですよすごいすごいビルドアップされてますねものすごい体してますねえ you having a bit of luck running through these lightweights. Huh? Stepping over Kushida, stepping over Scroll. Not anymore. You see, there was an idea to bring somebody into this club and turn that goal into diamond. Now, ladies and gentlemen, we have your diamond. 4代目 What I present to you, え、まあ、え、取るの取るの Bone Soldier, タイジ、石森ええ石森選手だ。石森選手。えー、ボーンソルジャーということで今まで 新たにバレットクラブに力が加わると言っていたのは、石森選手のことだったんですね。Look at this. look at this. まあ、見ろこの体と。石森大ですね。え This beautiful specimen. バレットなんでバレットなんだクラブってことですよね。 今フリーでアメリカで活躍してる選手ですよ。そうです。はずですよね。そうです。まあ実力者ですよね。はい、です。あ、間違いありません。ウルフパックだ。ウルフパックだ。おいおい。えー、アメリカで活躍しているはずの石森選手が、なんとこのタイミングでバレットクラブ入り。さらに明らかに ウィル・オスプレイのベルトを狙っているという宣戦布告もしていきましたもともとノアの選手ですノアを退団して、アメリカでフリーでになってやってたんですよね、はい、じゃあそっちでアメリカでいろいろコンタクト取り合ってたって新日本のリーグでもねパックリーグなんかで大活躍してますよ、ね、そうですそうです実力者ですよ ACH と組んでねはいはいはい素晴らしい活躍してでもともとねまあ登竜門ウルティモドラゴンの弟子ですけど新日本はとても随分戦ってましたよね、はいえ いやとんでもない選手入ってきましたね、これね、えー、これただあのボーンソルジャーとして紹介されてましたんで、まさかこのシックスパックの腹筋見てくださいよ